گوشه دلکش پوزیسیون فا صفحه 44 در این پوزیسیون انگشت اولمون رو فا خواهد بود اما انگشت سوم لاکورون رو میگیره در سیم زردمون هم میکورون رو داریم که پرده قبلی می هست در تمرین اول چهار تا فا چهار تا سل چهار تا لاکرون و بعد فا سل فا فا فا فا فا سل سل سل در تمرین دوم 4 تا دو 4 تا ره 4 تا می کرون و بعد دو ره دو دو دو دو در تمرین سوم انگشت دوم قرار میگیره روی سل یه جمله شروع داریم یا سوال یه سل سل لا سل جمله جوابمون یک گذر فروشو هست به سمت دو فا میره دو میره دو در سین زن دوباره سوال رو مطرح میکنیم مثل خط اول سول سول لا سول جواب اون با کمی تغییر میگه فا فا سول سول سول لا سول فا میره دو سول سول لا سول تمرین چهارم از دو شروع میکنیم از پوزیشن فا در و به پوزیشن لا میریم میگیم دو دو دو دو این جمله سوالمون جمله جوابمون یک گذر رو به سمت سل هست از دو دو سی لا سل در خط دوم همین کار یک پرده پایین تر سی سی سی سی سی لا سل فا و جمله پایانی سل سل فا sol, si, si, si, si, si, la, sol, fa, sol, sol, fa, sol تمرین پنجم انگشت دوم دوباره قرار میگیره رو سول یعنی برمیگردیم به پوزیشن فا میگیم سول سول سول فا میره دو گذره فروشا به سمت دو از سول حالا گذر برشا از دو به سمت سول دو دو ره می فا سول سول که این دوبار تکرار میشه این تمرینات رو با سرعت 80 اجرا میکنید